जाबामा इफ एल्स कन्स्ट्रक्ट स्पोकन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी सिक्ने छौं कन्डिसनल स्टेटमेन्टको बारेमा कन्डिसनल स्टेटमेन्टको प्रकार र कसरी कन्डिसनल स्टेटमेन्टलाई जावा प्रोग्राममा प्रयोग गर्ने यो ट्युटोरियलमा हामी प्रयोग गर्दै छौं उबुन्टु 11.10 जेडीके 1.6 र इक्लिप्स 3.7 यो ट्युटोरियल अनुसरण गर्न तपाईसँग जाबामा एरिथमेटिक रिलेसनल र लजिकल अपरेटरहरूको ज्ञान हुनुपर्छ यदि छैन भने सान्दर्भिक ट्युटोरियलको लागि हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नुहोला तपाईलाई तपाईको कोडमा विभिन्न निर्णय अनुसारका कार्य गर्नुपर्ने हुन सक्छ यस्तो अवस्थामा तपाई कन्डिसनल स्टेटमेन्ट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कन्डिसनल स्टेटमेन्टले एउटा प्रोग्रामको बहाव नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्छ जाभामा हामीसँग तलका कन्डिसनल स्टेटमेन्ट छन् if statement if else statement if else if statement nested if statement switch statement यो ट्युटोरियलमा हामी इफ इफ एल्स र इफ एल्स इफ को बारेमा विस्तृत रूपमा छौ if स्टेटमेन्ट एउटा को आधारमा को ब्लक एक्जिक्युट गर्न प्रयोग गरिन्छ यसलाई एउटा सिंगल कन्डिसनल स्टेटमेन्ट भनिन्छ को syntax सिन्ट्याक्स statement स्टेटमेन्टमा यदि कन्डिसन सही भयो भने ब्लक एक्जिक्युट हुन्छ यदि if कन्डिसन गलत छ भने ब्लक छोडिन्छ र यो एक्जिक्युट हुँदैन अब इफ स्टेटमेन्टलाई कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ एउटा उदाहरण हेरौं त्यसैले इक्लिप्समा मा जाउँ हामी कुनै मानिस माइनर हो होइन पत्ता लगाउन एउटा प्रोग्राम लेख्ने छौं मैले पहिले नै एउटा पर्सन क्लास बनाइसकेकी छु अब मेन मेथड भित्र एउटा इन्ट टाइपको एज भेरिएबल घोषणा गरौँ त्यसैले मेन मेथड भित्र टाइप गरौँ int age बराबर 20 अर्धविराम अब हामी यसरी एउटा इफ स्टेटमेन्ट लेख्ने छौं अर्को लाइनमा इफ ब्राकेट भित्र एज लेस देन 21 खुल्ले कर्ली ब्राकेट इन्टर थिच्नुहोस् यहाँ हामी एज 21 भन्दा कम छ छैन जाँच्दै छौं ब्राकेट भित्रको सबै कुराहरूले इफ ब्लक जनाउँछ त्यसैले ब्राकेट भित्र टाइप गरौ system dot out dot L N bracket भित्र दोहोरो उद्धरणमा द पर्सन इज माइनर अर्थविराम यहाँ यदि एज 21 भन्दा कम भयो भने द पर्सन इज माइनर देखाइनेछ फाइल सेभ र रन गरौँ हामी आउटपुट यस्तो पाउँछौं द पर्सन इज माइनर यो अवस्थामा मान्छेको उमेर 20 छ मतलब 21 भन्दा कम त्यसैले हामीले यस्तो आउटपुट पायौ द पर्सन इज माइनर अब हामी इफ एल्स स्टेटमेन्टको बारेमा जान्ने छौ इफ एल्स स्टेटमेन्ट वैकल्पिक स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्न प्रयोग गरिन्छ यी एउटा कन्डिसनमा भर पर्छन् त्यसैले इफ एल्स स्टेटमेन्टको सिन्ट्याक्स हेरौं यदि इफ स्टेटमेन्ट सही भयो भने स्टेटमेन्ट वा कोडको ब्लक एक्जिक्युट हुनेछ ले अर्को स्टेटमेन्ट वा कोडको ब्लक एक्जिक्युट गर्छ अब हामी कसरी प्रोग्राममा इफ एल्स स्टेटमेन्ट प्रयोग गर्न सकिन्छ हेर्नेछौं अब इक्लिप्समा जाऊ हामी अब कुनै मानिस माइनर वा मेजर पत्ता लगाउने प्रोग्राम छौ त्यसैले मेन मेथड भित्र टाइप गरौ इन्ट एज बराबर 25 अनि if ब्राकेट भित्र age greater than 21 curly bracket भित्र टाइप गरौँ system dot out dot print L N bracket भित्र द पर्सन इज मेजर अनि टाइप गरौ अर्को लाइनमा एल्स कर्ली ब्राकेट भित्र टाइप गरौँ system dot out dot println ब्राकेट भित्र दोहोरो उद्धरणमा the person is minor यहाँ यदि एज 21 भन्दा कम भयो भने the person is minor देखाइनेछ होइन भने the person is major देखाइनेछ अब प्रोग्राम सेभ र रन गरौँ प्रोग्रामले output the person is major देखाउँछ यहाँ मानिसको एज 25 छ जुन 21 भन्दा बढी छ त्यसैले प्रोग्रामले output the person is major देखाउँछ इफ इफ स्टेटमेन्ट स्टेटमेन्टहरुको विभिन्न सेट एक्जिक्युट गर्न प्रयोग गरिन्छ दुई कन्डिसनमा फरक पर्छन् तपाई आफ्नो आवश्यकता अनुसार अझ कन्डिसनहरु थप्न सक्नुहुन्छ यसलाई ब्रान्चिङ वा डिसिजन मेकिङ स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ अब इफ एल्स इफ स्टेटमेन्ट लेख्ने सिन्ट्याक्स हेरौ इफ स्टेटमेन्टले पहिले कन्डिसन 1 जाँच्छ यदि कन्डिसन 1 सही छ भने यसले स्टेटमेन्ट वा कोडको ब्लक एक्जिक्युट गर्छ नत्र यसले कन्डिसन 2 जाँच्छ यदि कन्डिसन 2 सही छ भने यसले स्टेटमेन्ट वा ब्लक 2 एक्जिक्युट गर्छ नत्र यसले स्टेटमेन्ट 3 वा ब्लक 3 एक्जिक्युट गर्छ यसरी हामी इफ एल्स ब्लकले कोड पढाउन सक्छौ यी ब्लकहरुमा बढी कन्डिसनहरु हुन सक्छन् सही कन्डिसन पत्ता नलागेसम्म सोही अनुसार कोड एक्जिक्युट हुनेछ यदि सबै कन्डिसन गलत भएमा यसले अन्तिम एल्स खण्ड एक्जिक्युट गर्नेछ कसरी इफ एल्स इफ स्टेटमेन्ट एउटा प्रोग्राममा प्रयोग गर्न सकिन्छ हेर्छौ त्यसैले इक्लिप्समा जाऊ मैले पहिले नै स्टुडेन्ट नामक क्लास बनाएकी छु अब श्रेणी पत्ता लगाउन एउटा प्रोग्राम लेखौं यो प्राप्त प्रतिशतको आधारमा गरिनेछ त्यसैले मेन मेथड भित्र टाइप गरौ इन्ट स्पेस टेस्ट स्कोर बराबर 70 अर्धविराम टेस्ट स्कोर नामको इनपुट भ्यारिएबल प्राप्त प्रतिशत लिन प्रयोग गरिन्छ अर्को लाइनमा टाइप गरौ इफ ब्राकेट भित्र test score less than 35 curly bracket भित्र system dot out dot println bracket भित्र दोहोरो उद्धरणमा C ग्रेड अर्धविराम यदि टेस्ट स्कोर 35 भन्दा कम भयो भने ले C ग्रेड देखाउँछ अर्को लाइनमा एल्स टाइप गरौँ अर्को लाइनमा type if test score greater than or equal to 35 and test score less than or equal to 60 कन्डिसनलाई ब्राकेट भित्र राखौं खुल्ने कर्ली ब्राकेट एन्टर थिच्नुहोस् टाइप गरौं system dot out dot print L N bracket भित्र बी ग्रेड अर्धविराम यहाँ प्रोग्रामले दोस्रो कन्डिसनको लागि else if खण्ड जाँच्छ यदि टेस्ट स्कोर 35 र 60 बीचमा छ भने प्रोग्रामले B ग्रेड देखाउँछ अर्को लाइनमा टाइप else एल्स भित्र टाइप गरौँ system dot out dot print L N भित्र दोहोरो उद्धरणमा A ग्रेड विराम अन्त्यमा यदि दुवै कन्डिसन फल्स छन् भने प्रोग्रामले ए ग्रेड देखाउँछ अब यो कोड सेभ र रन गरौँ हामी आउटपुट ए ग्रेड पाउँछौ प्रोग्राममा विद्यार्थीको टेस्ट स्कोर 70 छ त्यसैले आउटपुट ए ग्रेड देखाइनेछ अब टेस्ट स्कोरलाई 55 मा बदलौ यो प्रोग्राम सेभ र रन गरौँ यो अवस्थामा आउटपुट B ग्रेड देखाइनेछ हामी कन्डिसनको संख्या बढाउन सक्छौ B ग्रेड आउटपुट खण्डपछि थप एउटा कन्डिसन थपौ यहाँ टाइप गरौँ एल्स अर्को लाइनमा इफ ब्राकेट भित्र test score greater than or equal to 60 and test score less than or equal to 70 उनले कर्ली ब्राकेट एन्टर थिचौं system dot out dot println bracket भित्र दोहोरो उद्धरणमा O ग्रेड यहाँ यदि टेस्ट स्कोर 60 र 70 बीचको छ भने प्रोग्रामले O ग्रेड देखाउनेछ अब विद्यार्थीको टेस्ट स्कोरलाई 70 मा बदलौं फाइल सेभ र रन गरौँ हामी यस्तो आउटपुट पाउनेछौं प्रोग्रामले आउटपुट O ग्रेड देखाउनेछ यो पहिले देखाए जस्तै A ग्रेड होइन प्रोग्रामले टेस्ट स्कोर 70 भन्दा बढीलाई A ग्रेड देखाउँछ कन्डिसनल संरचनाहरू कोड गर्दा एउटा स्टेटमेन्ट टुङ्ग्याउन सधैं एउटा अर्धविराम थप्न सम्झनुहोस् तर कन्डिसन पछि अर्धविराम नथप्नुहोस् कोडको ब्लक कर्ली ब्राकेट भित्र राख्नुहोस् यदि इफ ब्लकमा एउटा मात्र स्टेटमेन्ट छ भने कर्ली ब्राकेट ऐच्छिक हुन्छ हामी ट्युटोरियलको अन्त्यमा आएका छौं यो ट्युटोरियलमा हामीले कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरुको वर्णन गर्यौं कन्डिसनल स्टेटमेन्टका प्रकारहरू सूचीकृत गर्यौं जावा प्रोग्राममा कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरू इफ इफ एल्स र इफ एल्स इफ प्रयोग गर्यौं अब जावामा कन्डिसनल स्टेटमेन्टहरू इफ इफ एल्स र इफ एल्स इफ प्रयोग गरी एउटा प्रोग्राम लेख्नुहोस् इफ स्टेटमेन्ट प्रयोग गरी दुई मानहरू तुलना गर्ने एउटा जावा प्रोग्राम लेख्नुहोस् दिएको नम्बर जोड वा बिजोड जाच्न एउटा प्रोग्राम लेख्नुहोस् तीन नम्बरहरु बीच सबैभन्दा ठूलो नम्बर पत्ता लगाउने एउटा जावा प्रोग्राम लेख्नुहोस् स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको बारेमा थप जान्न यहाँ उपलब्ध भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको सार दिन्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने यसलाई डाउनलोड गरी हेर्न सक्नुहुन्छ स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्ट टिमले स्पोकन ट्युटोरियल प्रयोग गरी कार्यशाला सञ्चालन गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ विस्तृत जानकारीको लागि कृपया contact@spoken-tutorial.org मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to a teacher प्रोजेक्टको एक भाग हो यसलाई national mission on education through ICT MHRD Bharat सरकारको सहयोग रहेको छ यो मिशन सम्बन्धी थप जानकारी spoken tutorialorg nmeict -intro मा उपलब्ध छ यो ट्युटोरियलमा मन्दिरा थापाको योगदान रहेको छ सहभागिताको लागि धन्यवाद